Obalo jabathatha. <laughs> Uthi hayi. Bathi limngabi. Ngathi uvota phela wena kuhlala phela lapha. Khambani. <laughs> Otherwise ukhlen. Nano ngimnandi ngimnandi wena. Hayi ngiright. Ngicela ubingelele ababukeli ekhaya. Sanibonani sanibonani nonke balaleli emakhaya. Igama lami. Sanken <laughs> Bambo. Ngiyajabula. eh kuba kule TV le lokhuza le Instagram i hope ne grand i hope nisiphethe kahle emakhaya lockdown iniphethe grand yeah sawubona nawe sawo <laughs> awu kunjani futhi hayi yeah man uh, <laughs> i think singaze nje sikhishwe na network but yeah <laughs> yeah singaze sikhishwe network and mfethu i think as as vele nje sihlale kona um mm. enye imibuzo nje eqhamukile before nami ngize ngibuze yami uDuncan eh uqala ukurapha around ba 2004 ne yeah yeah yeah 2004 yeah At, uh, with with the group 4051 ne yeah 4051 4051 si sinobili baki lobishi baki ngikhumbula first time nginizwa yazi first time nginizwa ngangisedladleni nginizwa ngidlalo sidlu ah, eh kwakuyilethi impilo elokishini esifoma ufama khulupa silale empilweni wabuza abantu abazo somthintile siyisusile lo vuhlile ngazi sangani impilo elokishini esifoma ufama khulupa sakhe <laughs> hey futhi yeah. so yeah. i think lapho futhi kakhulukazi to be honest sasingakaze silishaye ilokishi kangako because nami ngirapha ngangumrapper nje yabo but when yeah. ngifika naleya nto nami yangivusa ngaphakathi eh ukuthi ngithi hayi man hey ikusasa lamnandi lokishi yabo so yeah. to be honest nami when it comes to isitazi saselokishini ngancela kunina njengabafowethu yabo although pro welishaya but wayengashayi ngale ndlela netali yasekhezelene naninishaya ngayo yabo yeah so what happened to i-40 51 kahle kahle Ah mfethu 4051 wena wena zawo mfethu uh I think mfethu yabo mani mani group like sometimes uthola ukuthi uh aninayo ilo i-vision efanayo yabo um omunye umuntu soluthi uyawenza nje umculo but uzenzela for fun omunye mm. uyawenza uyawenza cause uyafuna ukuphumela i-forty fifty one bethu senze izinto ey'ningi sahamba saya egoli okokuqala sasibizwe i-h two o eh, sanyuka sonke sayijozi uma sifika lapha ejozi hhayi izinto around two thousand and four ne yeah yeah i think yaphuma yaphuma nini isheleni for i-h two o sheleni sheleni lapho na yeah that. i think kwakulezo kwakulezo ikhathi safika lapho safika sashaya ingoma neshow but ayizange iphume yabo ayi masiqedwa kubuywa mfethu lapha hey kwaba khona amalokhuzana izinto ey'ningi wonke umuntu baqala abanye amajida give up cause nami ngiyakhumbula ngathi mina yo angisaphinde ngibuyele egoli vese yabo <laughs> cause kwakungekho grand kwakushubile ku-blind silale nanhlala kuthi josi <laughs> amathatha abaningi phela uyezwa ethi ngangiseyobhili safikela elo esoweto elo emidiolands ezone 5 eh but sasihlala kubo kubo komunye uanti omngani kasi sika magic but manje siyicruise u5 mfethu uyayiboya ukuthi lento bethi kulomuzi sasesiyinkinga nokudla sinakho yabo kublind so sadecide thina ukuthi yazi asihambeni sibone sokwenze njani sagcina sesilala emapaki yabo ejozi silala emapaki wahamba isikhathi sasabona hayi saphathi imali yokubuya unabo upaki vele kodwa bake kuboka unabo upaki obucane Professor Jones no wood kodwa no wood bakhe lapha kuthiwa no wood because i think outrageous yayilapha no wood because ngikhumbula kahle sesiwe sasine sasilala ngiyopake lapho bese no wood and then mfethu ke mm. from lapho mfethu sathi masibuye eJozi ay abantu abaningi baqala abanye because nami mina ngomunye wathi hey bafethu mina phethe ngiyobheka isipani but mase kiwe Jozi into engizoyenza ngizokhipha imali if I but angisabuyeli lapha <laughs> bese yabo ngizwile yeah ngani support yeah bese yabo benisupporta but ngikhona kwi-group mayitholakala le deal le ngikhona but angisabuyeli lapha into engiyizwe lapha <laughs> angifuni ukubuyela lapha so <laughs> sure so and then makulukhuza ningathi idili siyongithola uma ngilayilo eh, edubane so into eyenzakala-ke lapho mpethu i-forty fifty-one kuze ihlukane abanye waqala mfethu ujomo kwakhona kwaku-black spear umagic umshizi um uslow motion uslow motion mase kuba imina ne so mm. ujomo wakhetha ukuyosipana aqhubeke nesipani because neminyaka ayikhulu yebo <laughs> wakhetha isipani kwasala <laughs> <laughs> kwasanabila yeah. umejico mshizi nomrene angazi kwaba khona ighost kanjani between eh, umrena noma nomagic noma ubani but umrena wagcina esefoma eyakhe group i think ama-lyrical gangster yakukhumbula le normal ngiyakhumbula and then sasala-ke lalela umrena wafika kuyena nomalgaju angisazi nokubani lalela abantu babona babona senika nje hey babe raf raf babefika edladleni kuthiwa lalela ngale ndlela yokuthi bafika edladleni bethi bazolanda amabhithi ne because aba-approacha mina yabo mncane ngathi mina hayi bafethu zwayo alanda edladleni nizolanda amabhithi ambala nami kwabanye abakhwethu yabo mayifika iy'nsizwa zithi oledi hayi hayi abame ngale mva kwendlu iredi yazwakala abame ngale hayi ngivule iwindi-ke ngivule ikhethini ngithi ngidlala isigubhu amajide ngaphandle loke yibo kithi mina hayi bo yibo yibo and ighosti-ke nanilithanda unyawo uzokhumbula u-cave master abajide ayizibaiseasuke emanmori ayikile iblandi ndanithole imali befuna uyoyidla ngenye indlela ngoba mina sisestudio ngangibanika amachitazela achove mwenyawo esuke ntuzuma asuke ntuzuma aziyofika emoriya hayi hayi hayi khona lapha konyawo hayi mina loke behluphekisa la ayikho leyo no yeah so sure yeah yeah and then mm, i think wagcina sekusele mina umagic umshizi yabo masiniyimina nomagic nomshizi ayi umagic wagcina enza izinto zakhe mfethu um wazenzeyakhala ke basuthi basuke bhesetha bayemoti plus minus 25 k wena wawungekho wena wena wawungangeni yonke le mina vele kangingabi khona futhi because do you know ukuthi mina nawe even like kwi-45 one ingoma uyishaya ngaze ngibe khona akazi ube khona ya ya because yayishaya phakathi ney'nsuku lapho mina ngisesigele ngangakwazi ukulova manje because account ezoqinile ngalendlela Yeah, yeah. So futhi kwagcina ke futhi kwagcina kwi-40 kusele mina nomshize and then uMagic wagcina ezenzela izinto zakhe mfethu izinto zomhlaba kwasala mina nomshize sakhipha sakhipha khona album sasenza no-k master i think ushave ne owokugcina esawenza yeah. siyi-forty fifty and then lapho ilambe sekuqhamuka sekuqhamuka wena nesiphethu nelokhuzane ne-afro ngalokhuzane sasifana ndawonye yeah yabona ilo ngikumbula kahle ngangihlezi ngizwa i-forty yabo nginalento yokuthi hayi anifike manje that's so record mabe fika kodwa still lo muntu engizwe kuleya ngoma <laughs> animphathi akekho uphi lo kuthiwa ah mfethu isikele mfethu nasedladleni ngimnayi sharp ngani next week bafethu ukushawa ingoma masifika uh, next week hawu lo mjita yabo kunale nto engazuthi ngafuna ukumvala yabo <laughs> one day safika ku-k master lalela-ke ubunje aba-k master one day safika ku-k master sizorekhoda wafika wadlala ibit ye-step into my shoes yeah ingoma esasikhiphile ngo-two thousand and eight safika bafika lo wathi hayi wangena bayigxoba bayigxoba bayigxoba bayigxoba kwangifika ngakusasa wathi heyi ngidilisile mna la masimba la olohotela ukuthi lani ikasi ikasi ilokishi ilokishi hayi hayi hayi hayi embasiyahlupha akadlali ukheyibasta so kwangifosa ukuthi siqale phansi ingoma nje sashaka ingoma ekuthiwa step into my shoes wase kunzima ukuyikhipha-ke manje bele bebuza ukuthi leya ngoma lelo lufaka nini ivesi <laughs> kanti-ake angifakeki ivesi ngicala ingoma phansi nje awasekho amavesi alahlwa kudala <laughs> akho lutho <laughs> so i-transition in terms of ukuthi-ke uqale ube udanken wedwa kwakuyinto wakuyifisa vele noma uyibona nje njenge-group because wawungajwayeli ukuba khona vele Ba hey mfana ngangingaboni ukuthi I can get yabo nganginale nganginale vision ukuthi sizopopa sigroup nje kuzoba mnandi yabo sebe 451 but the time sekuqhamuka amajida ngahlala nawo phansi because i remember ngasikhathi sisejozi kwilo sikwi-h two o safike sarekhoda sarekhoda mayifike i-h two o abuye usiphiwe eze kuthina mase sethi yoyo intwana imane niyarepha mani mase sethi yo mara wena khomba umejik <laughs> eziyabo wena ayayaya uyakubusisa iwayishisa umejik iwayishisa <laughs> iwayishisa umejik lalela mase sekukhanja sekubuyelwe emumva ke sesiyolala ebhange <laughs> buyela kwandawo siyasibuyela endlini yethu ebhange umrenet vethu lalela vese hey labantu laba phethe mabethi kusayina basifuna ukusayina umuntu oyedwa siyanqaba yezo angithi <laughs> usezwile ukuthi kulokhuza lekunconywa ubejike kuphela ayi mina ngithi la no bafethu ma ukuthi fethu khona ufuna ukusayina awumagic akasayina akufani ukuthi sihambele ubala yabo fethu at least akube khona umuntu oyedwa but i'm sure uzosilanda yabo ngisho kanjalo so hayi no k sharp but umrene ngayindini yonke leyo so kumina yayingekho lento yokuthi ngizoba welokhuzana because futhi ngangingathembi ngangingaziboni ngangingazi ukuthi ngingakwazi ukushaya ingoma iphelele ngaze nganikwa wena ibhithi ingoma yami yokuqala nganikwa wena ibhithi yakhumbula nginikisa ibhithi yesitrati sami ya ya ngiyakhumbula isitrati sami awungiphrovela awungenzela ngathi mina imfitha angikwazi ukulokhuzana angikwazi yeah. ukushaya ingoma yodwa ngiphelele ngasishaya istrat sami ngangiqala ukushaya ingoma ngingedwa iphelele so from lapho-ke sure. beside lezi ngangiyishaya kwi-forty fifty one yabo masenze i-album but ukuthi nje yeah. it's okay ngiplan i-album yami yayingekho engqondweni yami lento because ngangihlezi ngiyitshela ukuthi ngizophumelela kusiyi-group yeah uma ucabanga amajida yabaphatha kanjani leyo nto especially phela ususele nomagic ukuthi mina ngikhulume nawe wena wedwa nomshizi ne ya sengisele lo mshizi ah mfethu umshizi mfethu wa-understand yabo wa-understanda cause ngamchazela ukuthi mina hayi mfethu kukanje kanje cause I think umajikho esakhona futhi yazi nayo cause waye waye half gaba gaba eh, waye eh waseqala ukuhlupha wayeseqala ukuhlupha yabo but ngawachazela amajita ngawatshela futhi nomshizi silalela mfethu makuba grand lana mfethu hayi soba crash sonke because ngizokudonsa ngizazokufaka kuma feature yona indlela yokuthi uziveze na nami bese ngifakwe kanje nge feature uyakhumbula so nami sizokufaka ku feature wena uzoziveza yona amandla engingawenza because angina company Yeah. Sure, sure. So mfethu in terms of eh, ungena kwakho esiphethu how was how was clear sengijolo ukuthi kwaba kanjani was it you usayina straight noma kwakhulunywa nabafethu ubani owaye hands on because ngaleso sikhathi wafika kuyimina eh ungane noguru ne yeah ah uh, i think eh ngokhumbula kahle mangikhumbula kahle mfethu eh I, th I think nina naba ne-meeting yenu ne enaba nayo ne yokuthi yokuthi ubani ilokhuzana i-artist because na isiphethu sasingena-artist angisho yeah ukuthi uba i-first artist leli nizoba nalo so i think mm. naba ne-meeting yenu naqhamuka nama-artist naqhamuka nama-artist and i think umuntu owasuggest udanken i think kwakuwena ne mm-hmm. athi hayi no udanken so from lapho-ke ke i think nangithesta like ngithesta nge-strat sami ne yeah. sami sasiphosa saphoswa ku-y f m sahlala seven seven uh, seven times like kwilokhuzane kunumber one in a row eh, kwi-season eh, scoop ne <laughs> so from lapho ke ke naqala and then nangifaka kulokhu isukile ne sure sure uyakhumbula ke manake uyakhumbula ukuthi sashaya ingoma yagajwa kwathi hayi Ai, ai, ai, nire Lucas, nire Lucas, nire Shala. Nire Lucas, ungane. Lokuru. Bobabili, but hayi, hayi, hayi, yabo? Yabhamba ingoma, ne? But nga still ngaba nayo le belief yabo. Yabo? Still ngaba nayo le belief ukuthi ayengeke mfethu yabo. So kuthe sekuphuma i-deluxe. Kwa kwangena le ngoma kwathi isukile, yabo? Yeah. Engikhumbula kahle, umaster wayenakho ukuthi ayivele lo muntu wethu unawo amasimo but mengasathone down ilokisha lithi yabo